Hola, bienvenidos a Cómo salir del closet. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestros tatuajes. Les vamos a contar la historia de cada tatuaje que tenemos en nuestro cuerpo y se los vamos a mostrar. Hay uno de Valentina que es medio... No sé, ese vamos a ver. Que si lo quieren ver, se tienen que suscribir al canal, darle like a este video y comenten abajo todo lo que quieran. Ojo con lo que dicen. Mi amor, van a... Bueno. Hay uno que es muy privado. Voy a pensarlo a través de todo el video si lo va a mostrar al final. Sería Así que si lo quieren ver, no vale irse para adelante del video. Míralo. Bueno, capaz lo tiramos para ir al medio. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién empieza? Arrancamos. Moneda. Tiremos una moneda. Ahora no, arranco yo igual porque tengo más. Vamos a estar dos días, podemos intentar. Pero hagamos uno y uno. Bueno, ok. Primer, lo voy a hacer así tipo en orden, me parece. En orden. No sé, no, lo, perdí al orden igual. Pero el primer tatuaje que tengo es uno que tengo acá en el homóplato, que ahora les voy a mostrar. Y si se pone de espalda porque quiere foto. Ese me lo hice cuando tenía 14 años. Sí, terrible. ¿Por qué te lo hiciste? Me lo hice porque me creí que iba a ser una buena. Es sí, es, lo más desagradable del mundo. Y me creí que lo había hecho para. No sé, que era una decisión de por vida y que estaba buena, pero, pero no, me arrepentí. Rebelde sin causa. Totalmente. hace 20 Años. Pasa esas Así arranqué. Bueno, yo, mi primer tatuaje es este que tengo acá, homoplató izquierdo. Ese tiene una historia medio dura, pero se los voy a contar rápidamente así, a ver si pasa. Preparado, ¿listo? Se los voy a decir en una bocanada de aire. Un ex mejor amigo, su mamá estaba enferma de cáncer, entonces fuimos a Pinamar, él tenía un montón de tatuajes, entonces yo agarré como acto de amor, me hizo una A china, pero después resultó que no es una A china y resultó que tiene que dice lago que se desborda, me enteré en un supermercado chino que me dijo una china que decía el lago que se desborda. Fin. Muy buena historia. O sea, básicamente tiene un tatuaje que creía que decía A de amistad y dice el lago que se desborda. Es maravilloso. Segundo tatuaje, voy a ir de arriba para abajo, me parece. Este que es M, dice MSG, me lo hice cuando me fui a vivir afuera, es por María, Sebastián, Guillermo, que son mi mamá, mi hermano y mi papá. Y después nació Mateo, así que la M me servía para María y Mateo, así que María, Mateo, Sebastián, Guillermo. ¿Y yo? Sofía, la S de Sebastián. <laughs> ¡Es una trucha! ¡Trucha! Pero no es de mi esposa, es de mi familia de... Me lo no, hice en ese ahora, momento. Tu nueva familia tenés que hacer nuevos tatuajes. No me... Gracias. No, no, lo no, dijo. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No me deja hacerlo. Yo me quiero escribir Sofía así acá. No, no, no. Sofía y no me lo deja hacer. Es muy cachudo. No me lo deja hacer. A mí me encanta. No, no, no. A mí me encanta. Yo voy a aparecer un día con un tatuaje que diga Sofía acá. Me lo dijiste públicamente. Segundo tatuaje, aquí. Bueno, ese tatuaje me lo hice con mi mejor amiga Natia Edo, que ustedes la siguen algunos en Instagram. <laughs> Me lo hice, ella se estaba haciendo, lo hicimos al mismo tiempo. El momento fue como para hacernos algo al mismo tiempo y acordarnos por toda la vida que nos hicimos esos dos tatuajes al mismo tiempo. Está en japonés, supuestamente, y dice en inglés Mother Queen Lover. Honestamente no agarré a ningún japonés que me dijera qué es lo que se dice. Así que puede decir estúpida, cerda, vaca estúpida, puede decir cualquier cosa menos lo que se supone que debe decir. <laughs> No sabemos qué dice. Si hay algún japonés por ahí, por favor que nos dé, que nos dé una mano. Me da miedo, no quiero saber. Este que dice Freedom. Este dice Freedom, me lo hice cuando antes de salir del closet, más o menos unos meses antes de conocerla a Sophie, que era como una necesidad de libertad y de que tenía que cambiar algo, así que me lo tatué acá y me sirvió un montón. Mm, muy bien, mi amor. Sí. Siguiente tatuaje mío. Ese tatuaje me lo hice con mi amor al mismo tiempo, el año pasado. Y esto lo ponemos juntos, ¿no? Espera, no, ese no es. Ese no es, no llegué ahí. Me hice este. Yo estoy yendo por orden de, de, de tatuajes hechos. Que dice... Live Inspired. Vive inspirado. Me lo hice porque creo mucho que la vida es una y creo mucho que hay que vivirla al 100% y honestamente para con uno mismo y en consecuencia con el mundo y el resto. Este dice Art me lo hice, es el último que me hice y me encanta y lo amo. La verdad que me lo hice porque creo que en todo hay arte, creo que todo que todo puede ser arte. Me lo hice con los chicos de Esculta Tattoo, que son lo más y que me vienen haciendo todos mis últimos tatuajes. En Palermo, Buenos Aires, si está alguno de viaje que no vive en Buenos Aires. Siempre necesité a un tatuador que tatúe trazo muy fino y lo he encontrado ahí en Esculta Tattoo. Así que todas los que quieran vayan y hablen con Romy. Hablen con Romy en De parte de Valentina. De parte nuestra, de Valentina y Sofi. Em, pero de verdad, son increíbles y la verdad que me hacen sentir súper cómoda cada vez que voy y me tratan con una, con una paciencia y con un cuidado y me hacen unos tatuajes divinos. Así que este me lo hice con trazo súper, súper fino y me encanta cómo me quedó. Y porque creo que en todos lados hay arte, que en todos lados habría que encontrar arte, aunque sea, aunque no lo veas, que hay que buscarlo, porque hace la vida más linda, más fácil y, y más creativa. Bueno, y después esto lo mostramos al mismo tiempo. Preparado, listo, ya. No, me equivoqué. <laughs> Preparado, listo, ya. Ahí este lo hicimos cuando nos casamos. Después de casarnos. Fue, lo hicimos después de casarnos. Y bueno, lo amo. Es, Ay, yo también. Lo amo, lo amo, lo amo. Ay, ay. Esto y esto me recuerdan cuánto la amo todos los días de mi vida. Toma, toma, toma, toma. bueno, dale que vos una lista interminable. Sigo. Eh, este dice amor. Le pedí a Sofía que escriba amor en un papel y me lo transferí al brazo. Quiero decirles que yo tengo una letra horrible y me obligó a hacerlo. Y bueno, yo lo hice, pero en realidad lo tocó un poco el tatuador porque era honestamente. A mí me encantaba, solo que bajó. Me parece que lo que hizo fue bajar la, R un poquito más abajo pues estaba media chanfleada para arriba y me dijo no va a quedar Chicos, bien. Chicos, tengo letra chiqueste Charlie, disculpa tú de nuevo. Lo editó un poquito para que, que quede más prolijito, pero a mí me encanta, me hubiese encantado que la R esté donde ella la puso, pero bueno. Luego tengo este de acá atrás. Que este, la verdad que me lo hice eh, porque desde muy chica siempre, siempre me dijeron que era muy soñadora y me encanta ser soñadora. Y creo que, no hay nada más lindo que soñar y, pensar en cosas lindas. ¡Es un unicornio! Soy un unicornio. Que también tengo aquí para el unicornio goldo. Para completar el unicornio goldo. a complicar, ¿eh? A ver. Unicornio goldo. Me tapo aquí por dudas porque creo que se me ve el culo, pero... Tridente... Eh, no, ¿cómo se llama? Tribal. Tribal cochino. Tribal cochino que me hice a los 15, luego desde los 14. Tribal cochino y humicoño coldo. Sí, tribal cochino. Después tengo este en, el pie, Live, love, love que me hice bueno, vive, ama, ríe. ¿Qué más tengo? Ya está a las estrellas. Ah, no, tengo acá. Ah, miren, otro. ¡Universo! Y después, ¿quieren ver el tatuaje final? Mm, mm, mm. Se los voy a mostrar. ¿Se los muestro? ¿Querés que se los muestre o no se los muestro? No. ¿No? Es secreto eso. Bueno, hay uno que es secreto. No, no, es secreto en realidad, pero... Voy a mostrarles un pedacito nomás, vení. Ojo, eh. Uno solo, nada más. Listo, se acabó. Solo mostré dos estrellas. Eh, terminé un poco mal porque Sofía me estuvo chapando arriba de la cama. Yo no, vos a mí. <laughs> Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? Ella sale re loca de una. Me tapito en boca de una. muestra la cola en la barra de una. Se merece un cachetazo en la burra. Ella sale re